Salut tout le monde, c'est Chirel. On se retrouve donc suite à l'épisode du 2 de The concile chapitre 6. On est sorti du bureau de Mortimer avec le code qui n'a pas été facile à trouver. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr mettre un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et on continue donc euh, les aventures. Je pense qu'on va changer de chapitre. Donc là, j'avais 4, j'avais 4 points de disponibles. J'ai mis un point en politique parce qu'on n'en avait pas mis du tout. Euh, je vais peut-être mettre un point en diversion. Parce que je n'en avais pas mis. Euh, où c'est qu'on peut en mettre euh, Traduisez les documents, toutes sortes de documents et de conversations. je sais pas trop où mettre les points en fait. Vigilance. on, a, deux points encore de dispo. Je le très bien là. Comme ça, on n'a pas vraiment de... Il nous reste un point. Comme ça, en crochetage, on s'embête pas. Euh, je cherche où je peux le mettre. Hein. agilité Psychologie. Vigilance. Interrogatoire. Non. Ici, euh, qu'est-ce qu'on a Persuasion. Voilà, on va mettre en linguistique. On va valider l'affaire. Ah, j'ai encore un point Ok, on a déverrouillé le succès Le Cauchemar. Et là, donc, on a des nouveaux bouquins. Alors, c'est quoi ça Grammaire. Un hein. ouvrage particulièrement complet sur la linguistique abordant aussi bien les questions techniques de grammaire que la philosophie du, du langage. Je sais pas si j'ai des points restants. Il nous manque encore des parties de livres. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on a là Un livre phase et qui est pour la subtile. Ça donne un point en diversion. On va laisser comme ça. Euh, inspecteur, c'est des romans. Ça me donne de la science. On va peut-être équiper celui-là. peux plus, j'ai plus de points. Bon, ben, on va continuer. Découvrez la provenance de l'épée laissée par votre mère. You're joking, I hope. Don't tell me you've done that. Really? How do you expect me to guess? Oh, for God's sake, just ask them. On va les espionner? We must absolutely inform Sir Gregory. How long has he been trying to collect all the spears? I must have brought him the first one, 20 odd years ago. Do you know if he has managed to get the original? Well, in any case, he's got all the ones we had at the Vatican. He made me replace them with copies. But I don't understand your reaction. I'm sure it is nothing serious. Uh -huh. I can see very well you do not understand. You have done nothing less than sign our death warrants, and still you don't understand. I... Someone is listening. What? Monsieur de Richet, why not join us rather than find yourself eavesdropping? Well, I, I, I didn't want to interrupt you. I, I'm sorry. <laughs> of course you didn't. So, my son, what can we do for you? Alors, on va creuser leur discussion. I didn't mean to spy on you, but you caught my attention. You brought spears as well, then? What? Did Mortimer ask you to bring him holy spears too? Yes, but I thought I was the only one. How many of them have you brought, then? Eighteen, and not any relic even remotely to do with them, in fact. Eighteen spears? How many of them exist in all? No one knows, especially as there is only one authentic one, of course. That all adds to the mystery, don't you think? Well, uh, please leave us, monsieur. His Eminence and I wish to finish our discussion alone. pas très l'air oh, content, Monsieur Mortimer, qu'on espionne ce qu'ils étaient en train de dire. Alors... Ah, je peux pas rentrer. Monsieur Johann van Woon. Je peux pas rentrer. the of the earth on Vu qu'on a mis le point euh, à fond là pour euh, le subterfuge, on arrive à piquer, euh, à les serrures. avec dalle dedans. Ça m'a pas beaucoup aidé. Alors. Et lui, il a rien vu. C'est bizarre quand même. Hein. I am sorry, sir, but the conference room is under preparation and is consequently inaccessible to guests. Could you perhaps help me? What can I do for you, sir? Where did this sword come from? From the garden, sir. That sword belongs to one of the statues in the garden. Thank you very much. Don't mention it, sir. Ok. Remonter la piste laissée par votre mère. Donc, faut qu'on aille dans le jardin. Seulement, le jardin, je suis pas du tout où moi. Dans le jardin. Y a-t-il une porte qui me mènerait au jardin je m'en trouve pas du tout dans le jardin, mais peut-être que par là on va y aller, je ne sais pas. Sword probably came from this garden, but what could it have been used for? Ariadne. In Greek mythology, she helped Theseus get through the labyrinth. Looks like there's a crack in the region of the heart. If I recall the Iliad, Ariadne is none other than the daughter of Minos and Pasiphae. She was in love with Theseus and helped him in his quest to kill the Minotaur in return for a promise of marriage if he defeated the monster. She gave him a reel of thread so that he could find his way back through the labyrinth which was famous for being unsolvable. But once the beast was slain, the gallant was quick to abandon her on an island. Turns out heroes are not what they once were. I guide the sword that will kill the monster. Okay, elle guide. On va aller voir les autres, on reviendra à, à celle-là. attendez, il y a un fil par terre. Je peux pas suivre le fil. Hein. Alors, il y a un fil ici. Here's the famous Ariana's thread, thanks to which, if I remember rightly, Theseus avoided getting lost in the labyrinth. Ok. on va suivre le fil. À moins qu'il faille que je lui mette... Ah Faut peut-être que je lui mette l'épée dans le cœur. Qu'est-ce qu'il fout là, lui Bonjour. Well, Monsieur de Richet, what brings you here? I'm still looking for my mother, of course. You're right, monsieur. Keep looking. Good luck to you. Panette, lui. Alors, si je lui mets l'épée dans le cœur à elle, peut-être que euh, ça va m'ouvrir euh, le... Ariadne. Let's see. Peut-être que ça va m'ouvrir le bosquet. Euh. What's going to happen if, if I got it wrong? C'est pas ça. On va aller voir. Non. Je peux récupérer la... <laughs> L'épée, rendez-moi l'épée. Ariadne. Alors. Pas se perdre dans le labyrinthe, hein. c'est marrant quand même. Ça nous permet de trouver des petites huiles là. Ah, super les labyrinthes. Je peux pas passer par là. boucher. À part lui mettre l'épée dans le cœur, je vois pas, hein, honnêtement. Ah, en passant par là. Ah ici on a la... On a le fil qui continue. Mais on a le super labyrinthe qui nous enquiquine. pas sûr que ce soit lui à, qui faille, à elle faille mettre Hein. Pasiphae, daughter of Perseus and sister of Circe, she married Minos and became the queen of Crete. She has no cracks. Deliverance alone suffices not to wash away my humiliation. Alright, let's continue anyways. Oui, continuons, bien sûr. I wonder what this kiosk is doing in the middle of the garden. Too cramped to be able to do much. Well, there must be something going on there. What is that? It's like a sort of opening mechanism. but it's booby-trapped. There's a little hole at the fingers. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. ça doit ouvrir l'escalier, ce truc-là. Theseus, son of Aegeus. He's the one who slayed the Minotaur. Wrongly positioned, I am the blind hero. Hmm, I wasn't expecting an inscription like that. Looks like a crack has been made on his torso. On va tenter hein, d'enfoncer l'épée, mais il me semble que le fil amène à l'autre statue. Hein. Theseus, try something else instead. Ouais, c'est celui qui, euh, qui est de l'autre côté. Oh, mais il y en a plein en fait. Minos, son of Zeus and Europa. If I remember correctly, he was the king of Crete. Married to Pasiphae, he had many children including the famous Ariadne, whom history remembers for her thread. Hey, there's a crack in that statue. This gesture sealed his fate. The crack is in the region of the heart. C'est pas ça amène là-bas, de l'autre côté Il n'y a pas de forme, Tommy Theseus. Ah, he's the son of Aegeus. He became the mythical king of Athens, the unifying king. Pity, he's generally only remembered for having slayed the Minotaur il a tué le Minotaure... Euh... Wrongly positioned. I am the blind hero. Hmm. I wasn't expecting an inscription like that. Looks like a crack has been made on his torso. Il y a un fil là qui vient jusque là. Alors. Mais il y a un autre fil qui vient jusque là aussi. J'ai pas l'impression que ce soit lui. Alors je vais récupérer l'épée. J'ai plus l'impression que c'est l'autre, je sais pas pourquoi. Theseus. I wonder if Mother managed to solve this enigma. Theseus. Let's try something else instead. Alors, si on passe par là... Non, pas par là. Euh, oh là là, les labyrinthes et moi. On peut arriver à cette statue là Il n'y a que celle-là qu'on n'a pas testé. Là, ah, il a l'air de tenir quelque chose euh, qui manque, lui, là. Daedalus. He's the architect of the labyrinth. And if I'm not mistaken, he's also the father of Icarus. Hey, there's a crack in this statue, too. It's up to the just to deliver judgment. Truth unlocks all possibilities. tester quelque chose, mais je pense que je vais mourir. Si je suis appuyer, je vais me faire... Euh things or my hand was pricked. It had poison on it. My head. I feel hot. énormément de statues à voir. Ils sont vaches avec les, les énigmes. Asterion. It is rare to see him like this. In general, he's represented with the head of a bull, with the features of the Minotaur, the famous son of Minos and Pasiphae. Asterion was a son of Pasiphae and Minos, or rather the result of a curse put on Minos. Minos was punished for betraying Poseidon. Of course, as strangely it often happens, it wasn't he who was punished, it was his wife. She had to mate with a bull, no less. From that union, Asterion was born, who everyone knows as the famous Minotaur. Rejected by Minos, he was shut up in the labyrinth so he could never leave. And, as if that wasn't bad enough, he died by the hand of a hero desperate to restore his reputation. Technically, Asterion is the victim of the story because he's described as a child cast out from birth. Born from an extramarital union because of the errors of his father, he was treated as an outcast all his life. And he died as innocently as he was born. A tragic story, as the Greeks knew how to do so well. Let's go. Et hmm. eh ben, et eh ben, ils ne sont pas les à mollo là sur les, énigmes. Franchement, trop de vache. Les développeurs là. Je suis bloqué. Elle, on l'a fait. In mythology, King Minos was known as a wise and just king, despite the fact that he deceived Poseidon. As punishment, his country was devastated by the white bull of the sea god, and his wife became passionately in love with it. From their union, Asterion was born, sadly known to us as the Minotaur. The illegitimate child, the child of shame, who had a sorry fate. And to think that Minos ended up as a judge of the underworld, decidedly, the high and mighty always manage to get away with it. C'est bizarre parce que celui-là, ça se passe pas pareil que les autres statues. This gesture sealed his fate. Ouais, the crack is in the region of the heart. Est-ce qu'il faudrait pas revenir au kiosque là-bas On va bien voir, hein. Il y a un paquet de statues en tout cas. Je vais voir si je me refais piquer. Non, c'est bon, yes Cool Ouais, en fait, quand, quand on a mis l'épée en... C'est le seul qui a fait une cinématique vers les autres statues, donc je me suis dit pourquoi pas. You can't be serious, Manuel. You know that's not going to happen. You must leave me alone now. I have agreed to everything, even to... Agreed? I wasn't aware you had a choice. What's going on here? I... What now? What else must I do to win back my freedom? Obey me, Now get out. Ah, il tient Napoléon en otage, à la vache. Ah, what was that? That's the third time in three days. Ah ça c'était pas là tout à l'heure. <laughs> Ou alors on l'a pas vu. Espérons que c'est pas le sein de la maman, hein, sinon c'est mal barré. Hein. Ok. Fouiller la crypte. Amber crystals. bandages. Hmm, someone's been patching themselves up. Looks like my mother took advantage of being in hiding to change her bandages, huh? This is silk. She must have used her own clothes. Bandages? Hmm, someone's been patching themselves up. It's like my mother took advantage of being in hiding to change her bandages, huh? This is silk. She must have used her own clothes. Hmm. There are patches where the blood isn't totally clotted. That's a good sign, right? She changed them recently, which proves she's still looking after herself and still believes in her chances. Well, I'd love to tell her to keep hanging in there. On a plus beaucoup de... potions. Il hein. faudrait qu'on en trouve parce que ça va nous bloquer sinon là. Oh. ça n'a pas l'air d'être la maman. Hein. Euh, c'est un bon signe qu'il est déguisé, qu'il les ait déguisés en valet, euh, je ne vois pas. Damn it, mother, now what's happened? Non, c'est pas la maman. encore se prendre un truc sur la tête, quelque chose. Don't move. Wait, I'm not armed. Who are you? Good God, Mother, what have you- Tell me who you are! Moi, elle Alzheimer voilà, je crois que la maman est, complètement touchée par Alzheimer. Alors, on a espionné la conversation, on a convaincu Piaggi de nous révéler de, nous révéler de portantes informations. J'ai réussi à ouvrir l'entrée de la crypte et j'ai retrouvé ma mère qui, par contre, a l'air d'avoir un super Alzheimer. Elle se rappelle même pas de nous. On n'a rien raté ce coup-ci et par contre, on aurait pu inciter Pérou à se confier à nous. Pourquoi pas Ben écoutez, on en reste là, c'était l'épisode 2, chapitre 7, le labyrinthe. On verra ce qui nous attend. Le prochain coup, je crois qu'on va passer l'épisode 3, mais j'en suis pas sûre. On verra ça ben, la prochaine fois. Sur ce, ben, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce en l'air, un commentaire. Je vous fais plein de bibi, plein de zouzous et à très vite pour la suite de The Concile. Bye bye